او بس بعد اذنك بدي شغله بس يلا حبيبي استناني برا شوي لخلص شغلي وبرجع لك ماشي من اول يوم قلنا بالجامعة وانا عم شوفه كل يوم داخل طالع على الاستديو شغال ومبسوط يا ترى هو شو احسن مني عنده ناس عم تسمعه وعامل برنامج كتير حلو وله متابعينه وعم يضحك وطاير عقله كمان أنا شو ناقصني لأكون أحسن منه لازم أتعلم وأتعب لحتى أقطعه وصير أحسن منه هيك لازم أعمل هي نموذج من نماذج الغيرة وهي كتير للأسف بمجتمعنا انتظروني أنا منال وفيكتور وعدي اليوم الجمعة الساعة 8 مساء على توقيت تركيا لنحكي أكثر على نار الغيرة